Meu nome é Rosângela, tenho 62 anos e consegui emagrecer 5 quilos em um mês com a ajuda do Saulo e do Vitor.